hoje a gente vai investigar esse local. Já que eu faço um trilhado aqui da resposta, pediram quase um cento. não tem um lugar que um corredor. Uma rua. É muito estranho, muito Vamos pegar. Aqui. Por aqui. agora. É Tem é um resolve? Ah, lá, lá, lá. Oxi. Uou. Faz coisa? Aqui tudo. Não, não. Não. Certo? Não, aqui outro. Eu acho que vai. Pô, só fui, velho. Nossa, que investigo. Uma coisa estranha. Então tá, também. Tá, né? Acho que seria feliz. Nossa! isso? O que é não. É, é, Não, o ganso. Então, eu vou continuar. É, eu vou continuar, tô Não, a ficar com... Meu não. Tá escuro. Que isso? Não! Que, que será isso?

como? tá voando. Hum. Olha isso, eu não saio dessa dimensão clicando no Egito. Oh, boa ideia, boa ideia. Ok, então vamos lá. Clicando no shift, só deixar uma saída se eu tô louco. Hum. Look what you you do? garante mais é estranho. Mas aqui não falou, eu vou ficar em meu lugar de jeito nenhum, eu vou embora, fui.